大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天呢？ 我们来到第一百五十三讲，神要对你说什么？脚踏实地，耕种自己田地的，必得宝石；追随虚浮的，祝寿穷乏。 耕种自己田地的必得宝石，追随虚浮的祝寿穷发。人有恶眼，想要急速发财，却不知穷发必临到他身。人有恶眼，想要急速发财，却不知穷发必临到他身。 那题目脚大实地呢，就是你的脚，踏在坚实的土地上，啊，很容易明白。脚大在坚实的土地上啊很容易明白脚大在坚实的土地上那你脚大在坚实的土地上呢？那可以这样讲，就是稳稳妥妥啦。如果你不是大在坚实的土地上， 它是沙的，可能会滑；它是泥的，有水分可能会沉。啊，它如果是在这个石头上、碎石上，那你可能呢，你你脚也会划伤哦，踩不稳也，当然也是跌倒哦。所以搭在。 坚实的土地上，让你是稳稳妥妥的。那脚踏实地呢？那基本上我们都是形容，是说这个人你做事做人要脚踏实地，那就是指到，包括的就是你要做人要大实，你要认真。那你要大实，你要认真呢？啊，你就可能借而来的就是。 你需要有一个努力啦、刻苦啦、实际啊，还要下功夫啊。你这样的一个脚踏实地呢，啊，就呃使你有机会成功。但是那就是有一些人呢，就是诶，就是他好高骛远啊，不切实际啦，也不愿意付出代价等等，所以。 你针对做工的人 <laughs> 啊，有些人刚刚做工，然后他就是呃呃刚刚做工啦，啊经验也不足啦，嗯各方面也不强啦，啊但是 <laughs> 他就想啊我要加薪了，我要升职了，啊啊有各方面的要求啊，真有点是啊一步想登天啊。对于学生呢啊，你没有必要好好的去读书。 啊，但是就是在想想这个办法，啊，想那个办法，有一点点就是投机而取巧这样，啊，对我们一般的人呢，那其实很多时候，啊，就是圣经所说的就是追随的是虚浮的，啊，啊，虚虚浮浮，啊，很多时候呢没有认认真真，就是在那边只想做美梦而已，不踏实。 这样的人呢，在圣经里面说什么呢？这些人呢，他们最重的问题就是人有恶也，想要急速发财，很想急速发财，很想急速达到目的跟目标。特别是以十九节，他是用耕种的这样的一个呃呃呃呃这个形容，或者是一个实际的情况。那你丢了一个种子下去，然后你需要浇水。 你需要让它长大，然后你是有这个修剪，在它的周围施肥料啦，捉一些呃害虫等等，然后呃长大后你可能就是呃多一点的浇水啦、阳光等等，这个过程当中一定就会呃这些其他害虫的出现等等，可能在小棵你还要移到大盆里面。 这刚各方面，其实就是一步一步的来去，呃，去处理它，然后它那么一天长大了结果子，啊，你想啊，就是一步登天的话，啊，种子一下下来，啊，你就希望就是它明天长出一棵树，然后后天有果子出现，哎，这个说实在，你也没有付出什么代价，哦，真的是很不实际，对不对？ 所以我们道理是大家都能够明白，我们也知道。但是很多时候呢，你会发觉到，哎，在现实里面，我们真的是会有遇到这样的人。有些时候，我们自己也是这样的人啊。我们真是想啊，不用付出什么努力、成功代价，呃呃，努力，呃呃，代价、刻苦耐劳、学习等等。 啊，我们都不想，我们就是一步想登天，啊，当然，嗯，多数的人啊，多数人都是失败收场。那你说，哎，某某人是成功，哎，其实某某人成功是很多很多的原因。可是我们可以讲，如果你是不大实的去有所谓的成功的话，那偶尔可能你真的是幸运啊，可能。 但是，假如你长远哦，你的一生都是这样虚虚浮浮，呃，不脚踏实地，没有认真的去付出学习，啊，好好的在当中啊，啊，来去发展啊，你就是想这样一步登天呢？说实在的，偶尔一两次啊，你还有所谓的幸运之神呢，但是长远，你最终必然是成 而是会失败的啊！按圣经所说的，你也必然是穷乏的啊！那那我们说今天这个经文呢，其实呢是震赫这样的一个时代，特别你是在一个呃城市化的一个时代。 你假如真的是在一些呃落后一点啊乡村的地方，因为他们的道理是很容易明白，因为他们都是很多时候真的就是呃一步一步的在当中耕种，他们自己也看到也经历它，所以他们知道种了种子后啊，没有立刻的就明天就有果子可以收成的，他们自己很容易经历。但是在这个现实。 的一个环境，特别就是城市化，你真的在发觉到，很多时候在市场上啊，在市场上，哎，你看到哇，这个是呃，专人，这个人成功，哦，这个人有本事，哦，这个人是女强人，哇，这个人有权利，这个人坐在高位，哎，你看到这些人，你很羡慕他们，然后呢，你也真的是很想向他们学习啊，就是希望坐在那个高位上，拥有他们的呃财富，拥有他们的权利。而在。 这样的一个城市化里面，你也发觉到很多哦，很多的这些的呃所谓的课程呐，呃讲员呐，或者是广告啊，各方面其实很多时候他们都是呃来呃给一些叫做呃真的是呃呃极速哈，极速呃发财的方法啊啊，极速呃简单呃成功的呃这些的呃门路啊，所以。 在这样的一个环境底下，你会发觉到很多人哦，其实都不脚踏实地，很多人都是处于在那边虚虚浮浮的，真的是呃在做他的白日梦，就希望啊成功，但是没有看到好多这些所谓的成功的人呢，其实他们的背后啊，不懂流了多少的泪啊，多多少的坚持、压力、困难等等。 沈直啊，这些人呐，哦，都有失败过的经验，哦，所以很多时候只是看到他们有这些光彩的一面，哦啊，这个荣耀的一面、成功的一面，但不知道他们脚踏实地、认认真真的去付出而有的一个成功，所以。 来到这里，我是不是要教你脚踏实地去成功啊，成为专业人士？而或许有一些的关联，但是我们要把它转到作为一个基督徒来去应用。基督徒会脚踏实地吗？当然，我们看到好多的基督徒其实是蛮脚踏实地的，寻求上帝的旨意，一步一步的好好读书，好好做工，然后靠着上帝的旨意带领啊，明白上帝。 的意思，然后在当中好好做人啊，机会就很多，那也真的是很成功了啊，这是很感谢主的。但是呢，我也要说呢，就是我们可能近呃这这多年里面，就有一些的这样的一些的教导啊，一些的这个的呃呃作风啊，一些的讲法，那你会发觉到，就是说，哎，是不是基督徒？ 基督徒，我们去参加崇拜，然后在当中，我们有这个呃呃祷告啦啊，我们就可以尽量将我们想要的啊，祷告就必成啦，祷告就必有啦啊，然后上帝都是福气的啊，所以你来到他面前啊，这一切的一切都有加给你啊，当然上帝的旨意啊，如果是许可，都会加给你，但是呢。 你只是来崇拜，那你只是来祷告，然后你自己哦也没有认认真真的就是是去学习去成长啊，然后你就想哦我永远家庭幸福快乐，生意兴隆啊步步高升，甚至有些就都还守株待兔啊，以为就是我祷告了啊我什么都不用做了，然后呢事就成了，我就可以这样成功。 啊，我就这样有福气，哎，说实在的，真的是很不实际。那那你说，哎呀，这样的话，呃，我们是凭信心吗？啊啊，所以必然是有信心啊，就必会成。但是我相信呢，当你的信心的里面有一个内涵，就是你需要尽上你的本分啊。所以基督徒不要做一个不脚踏实地的。 基督徒啊，基督徒不要只是以为我来崇拜啊，我来祷告，那我就会能够成功，我就有福气啊。虽然啊，虽然啊，上帝的恩典给予我们是不需要用条件来交换的，但是啊，但是我们相信救赎不是用我们的行为来交换。 我们也相信上帝赐福给我们，也不是我们用什么条件来交换。但是我们很清楚的知道，圣经里面告诉我们，不要做一个追随虚浮的，我们必须要是脚踏实地的。重点是你不要只是想急速的，你什么想急速的目的、急速的目标。 那我想，这不是这个经文告诉我们的。这个经文是叫我们说：你耕种自己田地的，必得宝石；你是脚踏实地的，你就必得成功。那我们祈求主帮助我们，也是上帝对我们所说的话。我们一起来祷告，天赋上帝，我们深信。 你是恩典的神，所以你会恩待着我们。我们用什么都不可能可以去与神你给我们的恩典来做交换。但是我们也深信呢，主你给我们的恩典也包括你给我们的恩典，给我们的机会，给我们的学习，给我们在当中呢付出，给我们在当中啊脚踏实地，然后让我们去成功。 我们祈求主帮助，这我们不要误解我们的信仰，我们不要做一个不脚踏实地的信徒，不要做一个守株待兔的信徒。我们必须要为自己负起责任，按照你给予我们的才干、恩赐、机会，我们好好的去学习，然后好好脚踏实地，也深信这样就如按圣经所说的，我们耕种就得到宝石。 所以我们祈求主，你在当中来点醒着我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。回到马太牧场来祷告。 如果你有一些信仰的问题，欢迎你提出写给我，我累计到一个地步啊，整合起来，我也会做一些问题解答的这样的一个呃是牛馆啊，这 YouTube 了，就是做这样的节目了啊。上帝祝福你啊！